Усім вітання! З вами канал Розвиток дитини і я, Людмила Шелестова, автор методики розвивальне читання для дошкільнят, яка протягом 20 років впроваджується в практику роботи дошкільних закладів України. Ми будемо не лише навчатися читати, а й поглиблювати уявлення про навколишній світ. Зокрема, темою сьогоднішнього нашого заняття є космос. Ми будемо говорити про різні космічні об'єкти. розповіла, що тут зображено? Планети. Планети нашої сонячної системи. Чому називається сонячна система? Бо вони всі рухаються навколо Сонце. навколо сонця. Да? Що тут написано? Сонце. Сонце, да. А перша планета, як називається від сонця? Меркурій. Меркурій, так. А за Сатурном яка йде? Ураній. І бачиш, всі планети літають, ну, знаходяться в космічному просторі. Да? Називається просто космос. так. До речі, от Також. у космосі є багато різних об'єктів. Це скупчення зірок, яке називають чумацьким шляхом. А це що за космічний об'єкт? Місяць. Місяць, так? І це, А, місяць. Мете Метеорит. Я знаю, що таке метеор. Метеорит це е, як камінець такий. Ой, як я інфінітний. вирізаю. Бачиш? я оці вирізаю. Добре, потім складемо ракети і прочитаємо космічний корабель. Що таке космічний корабель? Це на тому, що сидять Це такий пристрій, так? Да? Да, в ньому сидять космонавти. Так, і вони що роблять з цим космічним кораблем? Що Можуть пересуватися по да, космосу. Да, Великий Метеорит. Великий метеорит. Що таке метеорит? Ми говорили з тобою? Це камінь. який- Це такий камінь, який падає з космосу. Так? Він може бути великого розміру, маленького. Читаємо про звірят наших, які Земля обертається навколо сонця, а місяць навколо землю. Знайди малюночок. Так, молодчинка. І лишилося останнє завдання. Це Я люблю загадки. про- прочитати загадки і намалювати до них відгадки. В небі я тут труджуся. Я на всіх дивлюся. На мене ж не можна. Угу. На який космічний об'єкт не можна дивитися? Сонце. Ну правильно, який знає кожний, але на нього дивитися не можна, так? Бо можуть і очі зіпсуватися. Ну, Якщо вам було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай навчання приносить радість.